kertas kosong terus bawa kertas Dari mau menulis tentang organ reproduksi, penyakit seks, dan dampak pernikahan ini atau tentang workshop tabu. Ya, kalau menulis nulis aja tidak ada cara Uh, oh iya, ini dia atas ini di atas buyutnya. Bukan mbahnya yang di bawah. Bapak Dengan mbah-mbah atau mas dari pengalaman, itu memberikan suatu pengalaman ataupun ilmu baru bagi saya. kelas poster ini basicnya itu dengan membuat poster dengan menggunakan aplikasi seperti Adobe Photoshop. Ternyata di sini tekniknya itu berbeda. remaja yang ada di komunitas-komunitas. Uh -huh. Gak cuma di Jogja tapi di seluruh Indonesia dan ya insya Allah nanti di Bondowoso juga di ada ya. Uh Untuk mereka menggunakan media seperti ini, video, TV, ataupun radio, ataupun tulisan, apapun media ya. Itu untuk menyuarakan opininya, oh, menyuarakan. berpendapat tentang sesuatu. video diary itu lebih ke kita sendiri jadi kita yang bercerita sedangkan kalau misalnya film-film di televisi itu belum tentu kenyataan jadi kalau video diary ini eh, benar-benar kenyataan fakta dan eh, harapan Fajri itu untuk mudah-mudahan sekarang ini gak ada lagi yang nikah muda jadi dengan video diary itu kita membantu untuk eh, bisa ngomong kepada masyarakat banyak saya kalian akan bisa menemukan bagaimana sih pertimbangan antara pernikahan ini dengan pernikahan yang sudah sudah mapan gitu. Di situ juga ada ramalan-ramalan dan teori-teori penghitungan rumus usia pernikahan yang pas. dengan cara teknik mencukil yang artinya biar dikata nggak laku yang penting <laughs> yang artinya biar nggak biar dikata nggak laku yang penting nggak nikah dini kelompok kamu videonya tentang apa sih, Sin? Pernikahan dini. Bisa diceritain nggak ceritanya tentang apa? Ada orang namanya Ika. Dia nikah di usia 12 tahun. Ika itu kalau sekolah sepantaran saya. Kelas 2 SMP biasanya. Kalau yang cowok biasanya sama kelas 3. Itu seharusnya. Tapi karena ekonomi, Ika nggak bisa ngelanjutin sekolah. ketemu lagi tapi kapan besok ketemu lagi besok ketemu lagi besok ketemu lagi yang saya ingin sampaikan kepada kalian adalah tentang bagaimana pergaulan yang baik bagaimana cara sebenarnya bergaul gaul itu boleh tapi harus ada batasannya minta pengertiannya aja karena setiap orang pasti pendapatnya berbeda ada yang ini salah ini enggak pasti itu yang membuat rumit gitu jadi minta mohon pengertiannya kalau pernikahan dini itu nggak baik jadi harapan kedepannya untuk nggak ada lagi pernikahan dini Boleh.